Astăzi este despre a reinvesti. Uite, cred că ei, acești antrenori, reinvestesc experiența pe care au dobândit-o, o reinvestesc uh, în acești copii superbi. Cred că uh, e bine să ne reinvestim și banii în, în același mod, pornind tot de la energie cumva. Uh, în în managementul karmic spune, karmic spune Michael Roach că um, dacă noi, de exemplu, facem o afacere unde trebuie să ținem un training, să zicem, și uh, închiriem sala, trebuie să ne bucurăm în momentul când reinvestim banii noștri și plătim sala, să ne bucurăm că i-am plătit sala acelui uh, patron uh, și așa mai departe, indiferent fiecare ce afacere face e puțin sceptic în privința asta, însă lăsăm la o parte acum gândirea și mentalitatea românească. Ideea este că eu cred că, într-adevăr, trebuie să reinvestim și banii, dar și energia cu care dăm acei bani. E foarte importantă. Fii atent, fii atent ce energie au! Gândește-te ce vrei să reinvestești tu, ce au